やめときなしばらく寝とけって勘弁してくれたくいい加減にしろや。 まったくどうしたおらしばらく寝とけっての仕方ねえなったく 時間くでかい顔して歩いてんじゃねえ勘弁してくれおらやっとまってきたよ っと温まってきたよおいすかした顔してるなもう何なんだよもうおしまいか、やっと温まってきたよ もうおしまいかやっと温まってきたよ意外と大したもん 前たち何してる 加減にしろよ